rápido, em torno dos 50, eu decidi, pensei assim, ah, eu tenho que voltar a ser criança. Aí vim para cá, esse, achei esse curso aqui e agora estou conseguindo fazer este sonho tornar-se realidade de voltar a ser criança. E é isso, é isso que eu estou descobrindo aqui. As técnicas do palhaço e para ajudar, né? Na, mas na verdade o que interessa mesmo é eu, eu me divertir e assim divertir o público. Right. <laughs> 嗯。 う <laughs> わ

pelo Boras? <laughs> え <laughs>